stimulātorus, kuri īstenībā aiztaisa garīgās pasaules kanālu. Un speciāli ir ieviest šeit, lai jūsu saikne ar augstākiem spēkiem būtu lempīga. Un um, tūkstošiem gadu pamatiedzīvotāju zemēs bija aizliegti visi šie līdzekļi. Un viņus, protams, ieviesa speciāli, lai apdulinātu un paverdzinātu cilvēkus. Un, eh, protams, ka tas ir deģenerējis arī mūsu genofondu un eh, tas ir ļoti ievainojis mūsu tautu. Un tam ir vajadzīgs eh, nopietnas darbs, lai rehabilitētu vēl jo atkal lietosim šo vārdu, jeb šo atveseļotu latviski runājot. Un tur ir ļoti skaida metodika, kā to izdarīt. Tur nav nekas neiespējams. Bet uh, tas ir mūsu rociņās, katram savs darbiņš pašam jāpaveic un sevi jāsakārt, ko neviens cits neizdarīs. Un viss, viss šis darbs, šis mīlestības darbs sākas ar sevi, mīlot sevi un uh, mīlot tuvākos un sakārtojot sevi un sakārtojot tuvākos. Nu jā, un tā tas ir. Apmēram esmu pārskrējusi pāri visiem 14 stariem. Un nevienu no tiem mēs neizlaidīsim, jo viņi visi ir svarīgi, lai izveidot šo labklājības un mīlestības iekārtu. Un uz tiem visiem mums ir tiesības, kā pamatiedzīvotājiem, mūsu senču tēvumē. Un eh, vēl es pateikšu to, ka eh, Latvijas republika.info ir seminārs no Zinātņa akadēmijas, kur es par Baltsaules modeli pasniedzu starptautiskajā Pasaules Latviešu zinātnieku kongresā sesijā par eh, politiku un zinātni, kur viņiem, protams, nebija nekāda modelēšanas iekārta, instrumenti. Un viņi bija pārlaimīgi, ka es tur iedados. <laughs> un, un viņa garlaicīgās tēmas izklaidēja. Bet, protams, kad eh, viņas neviens nesāka ieviest, jo patreizējā zinātne, diemžēl, ir eh, nezinātni. Ja? Tie, tie ir zinātnieki, tie nav zinātvari. Tie tur nodarbojas ar niecībām, lai vienkārši varētu attaisnot kolonizācijas procesus. Tāpēc, kad eh, viss tā ir algotņu sistēma un cilvēki nav brīvi un nevar eh, veikt pētījumus, kur viņi paši uzskata par vajadzīgiem, viņiem ir jāveic pētījumus, kurus īstenībā atkal regulē Startautiskais valūtas fonds no no Romas un no Vašingtonas. Un <clears throat> te nu ir tas eh, kurs eh, ievads mīlestības iekārtas definīcijās, ja? Un eh, es jums tiešām silti iesaku viņu nostīties, jo viņš ir vienkāršs un, un vienkārši jūs ieiesiet citā līmenī pēc tam, būs vienkāršāk dzīvot, ja jūs iemācīsieties tos pamatlikumus. Un <clears throat> Tāpatās šeit ir iepriekšējie sauloru kursi. Latvijas republika.info apakšlapā saulori ir kursi Tur ir uh, apmēram 30 stundu video pa visiem, pa visiem parametriem. Un, uh, ja jūs viņus izstudējat un uh, atrakstat domrakstu e-pastā, kurā varētu redzēt, ka jūs esat izpratuši lietas būtību, tad jūs varat arī sa saņemt kvali sauloru kvalifikāciju. Un to var veikt, šīs, šī izglītība ir tātad pilnīgi iespējama neklātienē, jums nav nekur jābrauc, jūs varat internetā studēt un saņemt kvalifikāciju. Tātad um, tas arī ītumā būtu viss par baltu saules modeli. Un vēl es eh, šodien pusstundas laikā parunāšu par uh, Thrive Movement kustību, kas ir līdzīgs koncepts. Un kāpēc tas nedarbojas? Ne pavisam, lai gan tur ir liela līdzekļa ielikt. Un uh, cilvēki par to runā un pasauli. Un arī Zeitgeist Movement. Kāpēc tas nedarbojas? Tas būs nākamajā pusstundā. Nepazūdiet, esiet ar mums! lai balts saules modelis kļūst jums pieejams un lai īstenojas mūsu sadzīvē, lai top.